Vjero... Pst... Vjero... Wstawaj. Za hvili ti začina sniena. No to je pohled. Kdyby tolik nekouřila, tak nemáš zuby tak žluté. A pospěch si. Přeci nechceš, aby tě znovu vyhodili. Ještě si stříkni. Na ten odér jedno špliknutí fakt nezabere. Ale ne, někdo volá, to bude jistě šéfová. Halo? Kde vidíš drobečku? Šéfová se už po tebe zání brouku. A já taky. Co to bylo? Ale nic, drahoušku. Jdeš už? Už letím. Věru. co by se mohlo stát, kdyby si nezamkla? Věro, určitě tě vykradli. Jdeš už ty moji medovníčku. Potřebujeme tě tady co nejdřív. Už jsem skoro tam, Liduš. Jdeš pozdě. Říkám ti, už jdu. Dobré ráno, paní Věro. U telefonu vrchní vyšetřovatelka Lišková. Poslouchejte mě dobře. Po vašem sídlišti pobíhá jakýsi úchyl, co svádí starší ženy a následně je okrádá o cenosti. Nevšimla jste si náhodou v poslední době něčeho podezřelého? Hmm. hmm. hmm. hmm. Ne. Věro, slyšela jsi to? Pobíhá tady zločinec. Co když si další oběť musíš se rychle schovat? Mm, ale ne. Tak, a teď se tady zamknu a nikam nepůjdu. Ale co tvá práce? Určitě tě vyhodí. Co to bylo? Co by mělo být? Přestaň mě pořád stresovat. Ah! Tak tady tě mám, drobeč. Dobré ráno, Věro. Věro. 私は高橋花子です。あなたがあなたの外交の返答したいなら。私は。私は。